ایلپس پروګرام په ډېر مهمو اهدافو باندې شروع شوی دی اول اول هدف دا شی دی چې ایلپس پروګرام همیش غواړي چې دغه خلک سره کنیکټ کی کوم خلک هغه خلک چې په ټکنولوژی سکتور کې کار کوي در پروگرام آیلپس ما اشتراک کرده بودیم بسیار یک پروگرام خوب بود ما تونستیم بسیار افراد اشخاص که نظیر هستند در کشور ما اونا را ببینیم اشخاص بسیار فامیده ای بودن ایلپس پروگرام لطیر څو کالو راهیسې شروع دی او په کې مختلف اپلیکیشنونه جوړ شوي دي چې هدف د جوړولو د دوه اپلیکیشنو دا دی چې واقعا یو پرابلم یې سوسایټي کې حل کړی دی اما تو که میگه انترپرنورز یا کسای کارآفرین هستند البته بگبون یک کشور هستند یانمو که کشور استوار و یخ میدارن یعنی می است که قسم که ما میبینیم در تجارت افغانستان هم تقریبا از سال 2001 تا فعلا به بیلیونز دلار است که تفاوت آمد د 2013 ایلپس هم په دغه نږدې ورځو کې را روان دی نو موږ د د ایلپس لا پارټیسپنټس یا ګډون کوونکي څخه دا تقاضا لرو چې دوی په خپل انویتیو ایدیاو سره راشی آی لابس بسیار یک پروگرام خوبه است مشکلات جامعه را حل میشه فقط به یک چیزش که ما میخوایم که کار شوه ای است که امپلمنت شوه آیدیا خلک دغه اپلیکیشنونه کوم چې د د حل لاره پر پوسته وي ده ورته جوړیږي دغه خلک استفاده کی او له دونه ګټه واخلي او واقعا یو مشکل په جامعه کې که موجود وي هغه د ټکنالوژي لاره که امکانات وي هغه چې باید حل سي خب ما با اشتراک کنندگان ایلبز 2018 ما فقط میخوایم یک اکسپیرینس بسیار خوب است حتما اشتراک کنیم ما لوی هیله دا ده دو پارتیسیپنټس نه چې په 2013 کال کې ګډون کوي چې عموما زیاتر په خپل اپلیکیشنونه په دې قسم ډیزاین کې او داسې وډیمو ورکې د اپلیکیشنو دا چې کوم هغه خلک چې من حیث اډینس دلته ناست دي او دوی ټول امپریس کې او وکولی سي چې د خپل اپلیکیشن لپاره یو ښه ډونر یو ښه سپانسر پیدا کړي او امید مې زیات دا دی چې هر هغه اپلیکیشن چې په نورو کالو کې جوړ شوی دی او هغه تر اوسه پورې د مارکیټ ته نه دی وتلی دی او د ما لوی هدف دا دی چې دا ټول اپلیکیشنونه باید په دغه ایلپس کې مارکیټ ته وځي خلک یې وپیژني